Baie welkom by ons volgende en laaste reis oor die Heilige Gees en ons staan vandag met name stil by die charismata, die gawes van die Heilige Gees soos wat ons dit ken. En uh soos altyd is die woord ons reisgids, is die woord ons lig op die pad en die lamp vir ons voet en mag die Here ook in hierdie saamreis die eer kry, mag dit net oor hom gaan. Ons sê vir mekaar die Heilige Gees is God deel van die topbestuur van die hemel in die Ou Testament beperkend in mense se lewens beskikbaar eh, eh, aanwesig al is hy alomteenwoordig was dit die gesalfdes van die Here wat die Heilige Gees se krag in nabyheid beleef het teen die tyd van die Nuwe Testament het die Gees kan ek maar sê getrek na alle gelowiges toe Dit het die laaste dae op aarde ingelei per Petrus in Handelinge 2 as hy begin preek op Pinksterdag dan sê hy dit is die laaste dae die eindtyd het aangebreek met Jesus se koms Jesus se ganse aardse bediening staan in die teken van die krag van die Gees Jesus beloof dat dieselfde Gees hy sal sy Vader vra onthou jy Johannes 14 en hy sal die spesiale helper, die Gees uitstort om ons te onderrig, om ons in die waarheid te lei, om Jesus se woord aan ons bekend te maak, om te sorg dat ons nooit alleen, home alone is nie. En as Pinksterdag aanbreek, breek die storm, die tsunami van die hemel los en kom die Jerusalem gemeente bymekaar. Baie gou maak die hele Nuwe Testament dit onomwonde duidelik dat elke Christen eweveel deel in die Heilige Gees. Dit beteken nie elke Christen is eweveel gehoorsaam nie. Ons het gesien Paulus sê die wat hulle laat lei deur die Gees is diegene wat aan hom gehoorsaam is en wat sy wil doen. En daarom het ons ook die bekende woorde van Paulus aan Galasiërs hoofstuk 5 dat daar twee ehm um, roetes is of ons kan lewe na die vlees, na ons sondige aard wat eintlik dood en begrawe is, of ons kan leef in die gees en in die gees se liefde. Paulus sê in eh, Galate 5 vers 13, God het julle geroep en gered om vry te wees. Moet dit nie misbruik as 'n verskoning om agter julle sondige begeertes aan te loop nie. Ehm um, Hy sê dit is baie maklik. Ek spring so 'n paar verse, vers 19, om mense uit te ken wie se lewe in die greep van hulle eie sondige begeertes is. Hulle is skuldig aan die volgende dinge: seksuele verhoudings buite die huwelik, immoraliteit, 'n losbandige leefstyl waar siek begeertes wen, afgodery, betrokkeheid by towerpraktyke en bygeloof, vyandskap, twisgesprekke, jaloesie, woedeuitbarstings, selfsugtige stryery, alkoholmisbruik, rowwe partytjies waar walglike praktyke plaasvind en soortgelyke dinge. Nou kom Paulus en dan stel hy die teendeel. Hy sê ehm um, nadat hy gesê het hierdie mense sal nie die koninkryk van God erf nie. Hy sê so lyk die vrug wat die Gees lewer in 'n mens se lewe. Liefde vir God en ander, blydskap in die Here, vrede met God, geduld met ander se foute, goedhartigheid, vrygewigheid, 'n vaste vertroue in die Here, 'n weerlose sagtheid en innerlike selfbeheersing. So waar die Gees is, is daar vrug. En die vrug het ek pas gelees, hoor weer. Liefde vir God en ander mense, blydskap in die Here, vrede met God, geduld met ander se foute, goedhartigheid, vrygewigheid, 'n vaste vertroue in die Here, 'n weerlose sagtheid en innerlike selfbeheersing. Dis waar die Gees werk. Hy verander jou in 'n in 'n in 'n vrugteboord wat vrug dra. Hy bring permanente vrug. So die Gees is met lewensverandering besig. Ons het verlede keer gesien hy's besig om God se wet op die tafels van ons harte te skryf. 2 Korinte 3 vers En ons het gelees in 2 Korinte 3 vers 18 hoe die Gees ons verander. Hy verander ons van heerlikheid na heerlikheid. Die Gees sê soos wat ons na Jesus kyk, word ons getransformeer. Soos wat ons in geloof die Here Jesus op al hoe meer plekke raak sien. Soos wat ons Kolossense 3 vers 2 doen, deur ons gedagtes te rig op die dinge daarbo, is die Gees op sy eie innerlike bonatuurlike manier besig om ons te verander van heerlikheid na heerlikheid. Iemand wat meer liefde ken, iemand wat groter vreugde ken, iemand wat weerloos en sag is iemand wat eh, in vrede lewe, iemand wat nie kwaad met kwaad vergeld nie. O die Gees is met 'n nuutmaakprogram besig, met 'n herskeppingsprogram ek het iewers 'n boek eendag gesê die Heilige Gees is God se binnehuis versierder. Hy omskep hierdie lewende tempel want ons almal 1 Korinte 6:19 ons liggame is nou hierdie tempel van die Gees. En nou verander hy dit soos 'n wonderlike blyplek vir die Here van heerlikheid tot heerlikheid. Uh iemand sê nou die dag toe 'n geliefde van hulle gesterf het, hulle werk op aarde is seker nou klaar. Ek sê nee, nee, nee, nee. Hulle tempel vir God is nou in die hemel gereed, hulle hemelse gebou. Jesus kom haal ons wanneer die plek gereed is. Maar ehm ook wanneer ons ons aardse blyplek, ons aardse liggaam tot sy eer gebruik, word hy verheerlik. Ek kan nie met hierdie liggaam doen wat ek wil nie. Ek sê altyd langs my lewe is daar 'n bordjie uh, onder nuwe bestuur van die Heilige Gees en nog 'n bordjie onder permanente rekonstruksie van die Gees. Hy verander my al hoe meer om soos 'n tempel te lyk, te ruik, op te tree, te praat, te dink, te doen. Ek is 'n lewende, bewegende, rondreisende tempel van die Here. Ek is die nuwe adres van die Here. Ek is sy nuwe blyplek. Paulus vra twee keer, 1 Korinte 3:16 en 1 Korinte 6:19 weet julle dit nie weet julle dit nie dat julle 'n liggaam en dat julle almal saam 'n tempel van die Here is nie hierdie is nie 'n geestelike plakkerskamp waar die duiwel een vloer het en die Here ander vloer het nie mense wat dit oor die duiwel glo maak my ewe lam omdat hulle nie die woord ken nie maar die skrif sê ek is 'n tempel uh, Paulus sê dit selfs vir sondige Christene Hy dryf nie duiwels uit nie. Hy sê kom ek laat julle die gees se werk in julle verstaan. Bekeer julle opnuut sodat julle liggaam 'n tempel van die gees kan wees. Maar nou gee die Here ook charismata, geskenke, genadegawes aan sy kerk. En daaroor is daar nogal soos ek altyd vir myself sê 'n Babelse of 'n Babelse verwarring. So kom ons stap vinnig deur 1 Korintiërs 12 en kyk ook so vlugtig net na een of twee ander tekste om die gawes van die Gees te verstaan. Paulus antwoord vra wat die Korintiërs het en in 1 Korintiërs 12 vers 1 antwoord hy 'n vraag oor die genadegawes. Ons moet eintlik hoofstuk 12, 13 en 14 lees, maar ek wil net so 'n greep maak saam met jou uit 1 Korintiërs 12. Want hier's die ding. Kom ek sê dit sommer nou al. Elke Christen Elke Christen, elke geesvervulde kry 'n geskenk van die Gees. En elke Christen kry hierdie geskenk, die Here gee dit soos wat hy wil. Jy kan nie die geskenk kies nie, hy besluit watter geskenk jy moet kry. En dan besluit hy hoe jy dit moet gebruik. Nee, dis nie 'n geheim nie. Dis waaroor 1 Korintiërs 12 gaan. As jy wil, dis 'n handleiding vir die regte gebruik van die geskenke van die Here. Jy kan dit nie gebruik soos jy wil nie. Dis Paulus se probleem. Die Korintiërs laat waai en elke ou dink ek is die belangrikste. Die ouens wat in tale praat, kyk net wat se vreemde tale praat ons. Dan sê die ander ouens, nee nee nee nee, ons bid mense gesond. En ander ouens sê ons het hierdie buitengewone kennis en ons het hierdie buitengewone profetiese gawes. Dan sê Paulus, "Hokai, stop die lorry. Julle is 'n in intensiewe eenheid. Julle misbruik God se gawes." tot julle eie eer. Die regte gebruik, hoor mooi, die regte gebruik van die gawes is belangriker as dat jy dit het. As jy dit verkeerd gebruik, stop dit. Hou op om daarmee te, te woeker. Dan gaan dit oor jouself. As jou gawe jou laat belangrik lyk en nie God nie, stop dit. As jou gawe maak dat um, jy afkyk op ander Christene, stop dit. As jou gawe maak dat jy spog oor alles wat jy vir die Here doen, stop dit. As jou enige gawe, buitengewoon of gewoon, spreekend tale, genesings, profesie, prediking oor jou gaan, stop dit as dit nie oor die Here gaan nie. God deel nie sy eer met geen mens nie. Moenie God se gawes steel nie. Gebruik dit reg. Hier's die eerste regte gebruik. Paulus sê nou gee ek vir julle die regte feite 1 Korinte. Ek sou met 1 Korintiërs 12 besig. So ek gaan net die verse noem, vers 3. Hy sê ek gee vir julle die regte feite. Julle weet mos dat iemand wat onder die leiding van die Gees van God praat, nooit sal sê vervloek is Jesus nie. Net so kan niemand sê Jesus is die Here as die Heilige Gees nie in hulle lewe aanwesig is nie. So hier's die eerste ding. Hoe weet jy of 'n gawe, 'n charisma, dis die Griekse woord vir hierdie buitengewone gawes wat die Here aan ons elkeen gee, die gawes van die Gees soos ons dit ken? Niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Gees nie. So elke gawe wat maak dat jy sê Jesus is die Here, kom van die Gees af. So wil jy weet of jy dit reg gebruik, jou gawe sal dit uitroep, sal dit weer kaats, Jesus is die Here. En nou begin Paulus in vers 4. Hoor 'n bietjie, hy sê daar's 'n groot verskeidenheid van spesiale genadegeskenke. Maar dit alles kom van een en dieselfde Gees af. En daar's 'n groot verskeidenheid van maniere om diensbaar te wees, maar dit kom alles van een en dieselfde Here af. En daar's 'n groot verskeidenheid van maniere om reg vir hom te werk, maar dit kom van een en dieselfde God af. Dit is hy wat kragtig aan die werk is in ons almal om alles tot sy eer te laat gebeur. Het jy nou gehoor daar's 'n verskeidenheid van spesiale geskenke, diensbaarhede en werke. Alles kom van een Gees, een Here en een God. Die drie enige God, die Vader en die Seun en die Gees is betrokke by hierdie uitdeel. Een God, baie geskenke. Een God, baie dienste. Een God, baie werkinge. En dan sê Paulus dit net so in vers 7. Aan ons elkeen word 'n spesiale openbaring van die Gees gegee. Aan ons elkeen, elke Christen, jonk, oud, werkvol, werkloos, manlik, vroulik, jonk, oud, uh Tswana sprekend, Zulu sprekend, Afrikaans sprekend, Bloubil ondersteuner, leeu aanhanger, jy maak nie saak nie, as jy 'n Christen is, het jy 'n gawe van die Gees. Die bedoeling hiermee is dat ons dit tot voordeel van mekaar moet gebruik. Hier is die verbruikersinstruksie van die Here tot eer van God het ons gesien Christus die Here bely tot voordeel van mekaar. As jy 'n gawe het en ander Christene kry nie die voordeel nie, stop dit. <clears throat> As jy bid en dit is nie tot voordeel van ander nie, as jy siek is, genees, as jy um, diensbaar is, as jy leierskap doen, as jy 'n ingenieur is, as jy 'n huisvrou is en dis nie tot voordeel jou gawe, jou talent <clears throat> word nie tot voordeel aangewend nie. Stop dit. Alle mense het talente alle mense op aarde, gelowig en nie gelowig. My definisie van 'n gawe is wanneer ek my talente omskakel tot eer van God en tot voordeel van ander. As jy 'n boekhouer is, tot voordeel van die Here. As jy 'n ingenieur is, tot voordeel van die Here en voordeel van ander. As jy preek, tot opbou van ander. Elke talent in die Here se hande word 'n gawe. Paulus verduidelik. Hy sê in vers 8 Een persoon word deur word daar deur die Gees 'n woord van wysheid gegee oor hoe om tot eer van God te leef. Iemand anders ontvang weer 'n woord van spesiale kennis van een en dieselfde Gees oor wat God se wil is binne spesifieke omstandighede. Nog iemand ontvang 'n spesiale geskenk van een en dieselfde Gees om dapper te vertrou op God. Nog iemand ontvang spesiale hemelse geskenke. Paulus gebruik 'n meervoud in die Grieks om mense gesond te maak deur dieselfde gees. Ander persone ontvang krag om wonderwerke te doen en om God se wil bekend te maak op profetiese maniere of om te onderskei wanneer mense deur die gees praat en wanneer dit 'n vals gees is en vreemde tale en om dit te verduidelik. Al hierdie spesiale dinge in die lewe van gelowiges kom van een en dieselfde gees af. Hy laat dit gebeur. Hy self besluit ah, vir wie hy watter spesiale hemelse geskenke wil gee, dan deel hy dit uit. Ai. Want nou vir die ouens wat altyd sê jy moet in 'n vreemde taal praat as 'n bewys dat jy met die Heilige Gees gedoop is, al hierdie raak gelees het. Die Heilige Gees besluit. Die Heilige Gees besluit nie ons nie. Daar staan nêrens nie en ook nie in 1 Korintiërs 12 jy moet in 'n vreemde taal praat nie. Paulus vra juis aan die einde van van 1 eh, Korintiërs 12 hierdie vraag. Vers 29 hiermee is my vraag aan julle. Is almal apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal wonderwerke doen? Het almal spesiale gawes ontvang om siekes te genees? Praat almal 'n spesiale hemelse taal? Is almal in staat om sulke tale um, te verstaan? Sy antwoord is nee. Nie almal het dieselfde uh, gawes nie. Hoe vervelig sou dit gewees het? Nou gee die Here verskillende gawes aan verskillende mense. Die punt is jy moenie jaloers wees as jy nie in 'n taal praat of as jy nie kan preek nie of as jy nie die skrif kan uitlê nie want ander ouens doen dit maar jy het weer unieke gawes soos ek eendag gehoor het uh, toe ek daar by Bill Hybel se kerk was van van 'n werktuigkundige wat gesê het ek kan motors regmaak dis my gawe as ek dit vir die Here gee toe het hy begin om 'n paar werktuigkundiges om een keer 'n maand uh mense wat nie dit kan bekostig nie se motors verniet te diens en so aan. So jy stel jou gawe beskikbaar. As jy sing, sing jy vir die Here. As jy hardloop, hoe daai ou gesê in Chariots of Fire, ah, hy doen dit vir die Here. It bring brings great glory to the Lord as hy so hardloop vir die Here. Christus kry die eer. As jy rugby speel tot sy eer. As jy 'n huisvrou is tot sy eer. Wat jy doen en sê en dink. So as baie gawes is een Here tot voordeel van mekaar en tot eer van die Here. As jy dit nie so doen nie, wat is die woord? Stop dit. En nou verduidelik Paulus dit en ek gaan dit nie lees nie. Die beeld van die liggaam met die baie ledemate vanaf vers 12. Hy sê die oog is nie alles nie, die oor is nie alles nie, die hand is nie alles nie, die vinger is nie alles nie. Elke ledemaat het ander ledemate nodig. En veral die ledemate wat um, minder belangrik is. Daardie ledemate wat um, ons bedek en wat ons versier, ons privaat dele van ons liggaam, daar in vers 3:24. Party Christene is meer opsigtelik met hulle gawes. Ek meen, ek sê altyd, ek het die voorreg om te preek, 'n eh, sekere deel van my gawe om die skrif uit te lê en dit te verkondig. En ek weet elke dag ek is niks belangriker nie en ek Die Here moet my elke dag dit en vir elke ander Christen leer. As die persoon wat mense by die deure groet, as die persone wat die terrein skoon maak, as die persone wat die tee maak, elkeen het 'n gawe. Trouwens, ek het hierdie storie al baie vertel. Ek was so jong dominetjie voor ek by Tikkies beland het as 'n dosent. Ehm, um, het ek daar in Benoni in 'n gemeente gehelp. En uh, eendag het ons 'n kongres bygewoon waar baie belangrike spreker van Amerika gepraat het. En toe die kongres verby was, het ehm um, het het ons ouderling uh vir die dame wat daar elke dag tee gemaak het, gaan dankie sê. Sy het dit met 'n finesse en 'n styl en 'n liefde gedoen. Toe sê sy 'n woord wat my lewe verander het. Toe sê sy: "Jy weet meneer, Die Here het vir my net een talent gegee en dis nou my gawe. Ek maak tee. Ek is die Here se tea lady en ek daag op by elke plek en ek maak tee. Laat dit klap vir die Here. Toe sê ek vir myself en vir die oom, die grootste in die koninkryk van die Here was nie die spreker uit Amerika of die ander sprekers nie. Dit was die dame wat stilweg tee gemaak het tot sy eer. Het Jesus dan nie self gesê nie? in Markus 10 vers 42 tot 45 vir sy disippels: As jy wil eerste wees, moet jy laaste wees en almal se diensneg nie. En as jy belangrik wil wees, moet jy die minste belangrik wees. Eerste is nou laaste en voor is nou agter en bo is nou onder en sterk is nou swak, vertel Paulus in 2 Korinte 12. So vergeet of jou gawe jou belangrik laat lyk Christene wat die Here reg dien, net nie tyd om oor sulke nonsens te dink nie. Ons dien mense met ons talente. Ons daar's nie celebrities in die kerk nie, daar's nie belangrike Christene nie, daar is nie Christene wat meer het van die Here se teenwoordigheid as ander Christene nie. Alle Christene is ewe ewe belangrik. En daarom is dit ook die 1 Johannesbrief wat vir ons sê dat ons almal gesalfdes is deur die krag van die Here. Ehm um, Johannes sê dit 'n paar keer in 1 Johannes hoofstuk 2. Hy sê in vers 20: "Julle is deur die Heilige Gees gesalf en julle almal het die nodige kennis." Ek skryf daarom nie vir julle omdat julle nie die waarheid ken nie, maar omdat julle dit juis ken. Alle Christene is nou gesalfdes. Ek ek ek sê weer, ek verdedig nie meer die Bybel teen mense se idees nie. As die Bybel vir my iets leer, so is dit, dan moet ons aanpas daarby of dit ignoreer, dan sit ons keuse. Maar dit is maar so 'n gewilde ding om te sê daar's 'n salwing op iemand of 'n salwing op iemand se bediening. Ek verstaan hulle probeer iets mooi sê, maar die Nuwe Testament sê dit nog mooier. Julle is almal gesalf. Onthou wat het in die Ou Testament gebeur? Saul en Dawid en 'n paar ouens die was die gesalfdes van die Here. Die Nuwe Testament sê julle is almal gesalf, 1 Johannes 2. Dit's net hierdie twee plekke behalwe verwysings na Jesus waar die salwing in die Nuwe Testament voorkom. En Johannes sê julle is almal gesalf. Julle is almal met die Gees toegerus. En die Gees gee vir julle gawes. Nou het ek gehoor van 'n paar van die gawes hier in Romeine ah, in 1 Korintiërs 12 Maar dit is nie die enigstes nie. Daar's baie gawes. Hoor nou in Romeine 12 in 'n ander hoofstuk waar Paulus ook oor die gawes skryf. Hy sê vers 4 Romeine 12. Daar is baie ledemate in ons een liggaam. Tog het nie alle ledemate dieselfde funksie nie. Op dieselfde manier is ons almal saam Christus se een liggaam hier op aarde. Ons elkeen is ledemate van hierdie liggaam. Ons het mekaar nodig. Ons elkeen het verskillende hemelse genadegawes ontvang of geskenke. In sy goedheid het die Here verniet dit aan ons gegee. Nou noem Paulus 'n paar op. As dit is om God se wil bekend te maak deur profetiese woorde. Ja, profesie is nie vir Paulus toekomsvoorspelling nie. Dis die bekendmaak van God se wil. Dan moet ons God vertrou om dit reg en tot sy eer te doen. As dit is om ander te dien, dan moet ons hulle dien met alles in ons. As dit is om ander te leer wat God sê, dan moet ons uitblink in onderrig. As dit is om ander te bemoedig in hulle geloof, dan moet ons uitblink in bemoediging. As dit is om weg te gee, dan moet ons uitblink in vrygewigheid. Leiers wat ander mense help, moet dit doen met groot toewyding. Diegene wat hulle ontferm oor ander mense, moet dit doen met groot blydskap. So daar's baie gawes, daar's baie talente. Ek lees in 1 Petrus uh in Efesiërs hoofstuk 4 althans. Dat Paulus ook gawes aan mense verbind. Hy sê, laat ek dit verduidelik. In Efesiërs 4 skuif Paulus bietjie sy perspektief op gawes. Terwyl hy in 1 Korintiërs 12 uh, eh, en in Romeine 12 vertel God gee sekere talente, diens, onderrig, toerusting, genadegawes van genesings, uh buitengewone kennis en jy noem dit aan gelowiges. Sien e-, in Efesiërs 4 mense is lewende gawes. Uh ons het nie net gawes nie, ons is gawes. Hy noem sekere mense. Hy vertel hoe hy um uh, in Efesiërs 4 um hoe die Here Jesus toe hy opgevaar het na die hemel toe, uh spesiale gawes aan sy kerk gegee het. Paulus help Psalm 68 aan. Hy sê en hier is die lewende geskenke, vers 11. Ek gaan nou nie die teks vooraf uitlê nie. Hy sê hier is die gawes wat hy aan die kerk uitgedeel het. Sommige as apostels, sommige as profete, sommige as evangeliste, sommige as herders, sommige as leraars. Sy doel hiermee, die doel hiermee met hierdie lewende geskenke is om die heiliges wat aan God behoort toe te rus vir hulle werk, naamlik om mekaar te dien en om die liggaam van Christus op te bou en sterk te maak in hulle geloof. Die Nuwe Testament is konsekwent. Gawes bou die Here se kerk op. En dit gaan nie oor die ou met die gawe of die dame met die gawe. Kyk net hoe indrukwekkend is hulle nie. Ons mag nie die Here se eer steel nie. Of jou gawe is om tee te maak of dit is om 'n evangelis te wees of dit is om 'n 'n uh, um sanger te wees of 'n gospelsanger te wees of 'n prediker of 'n teoloog of 'n ingenieur, ons het dieselfde roeping tot eer van die Here, tot diens en voordeel van ander gelowiges. So nie, stop dit, moet dit dan nie gebruik nie. Gawes dien mekaar, gawes bou mekaar op sodat die kerk kan sterk wees. So ek het ander gelowiges nodig vandat sonde in die wêreld gekom het, is nie een van ons meer volmaak nie. Het ons mekaar nodig. En daarom het ek ander gelowiges se gawes nodig. Ek het gelowiges nodig wat die gawe het van gasvryheid en van pastorale bediening. Ek sukkel daarmee. En die gawe van administrasie. Daarom het ek ook mense in my lewe wat my daarmee help, want ek is 'n administratiewe treinongeluk. As jy my wil vra om iets te organiseer, ek is ek kan nie. Dis kom wat vir my so swaar was toe ek nog 'n gemeenteleraar was want lyk vir my 'n uh, eh, dominee en 'n pastoor moet ehm um, 15 plekke kan speel. Ehm um, dominee moet alles lyk vir my kon gedoen het en ek kon nie. Ek is nie 'n goeie pastoor nie. Ehm um, maar ek ken baie pastoors en ek het geleer uit die Here se woord as ek die gawe van pastoraat probeer gebruik, steel ek eintlik iemand anders se gawe wat dit moet doen. Oor staan niemand anders is nie, sou ek langs die siekbed gaan bid en by die hospitaal gaan bid. Maar wanneer daar iemand anders is, gaan Stefan dit nie doen nie, want dan dink ek ek dan gebruik ek 'n talent wat God aan iemand anders gegee het. Maar my gawe is om die woord uit te lê en om leiers toe te rus en om die skrif bekend te maak en dis wat ek moet doen. En hoe meer ek my gawes doen, hoe meer gebruik God my en hoe meer ek rondom my gawes al die res probeer doen hoe meer gefrustreerd is ek. So ek het begin leer en ek het begin agterkom hoekom hoekom baie dominees en pastore so sukkel. Hier agter my in die boekrak is 'n boekie ergens daaronder van Jim Collins, Good to Great. Nou hy hy hy skryf dit nie as 'n geestelike boek nie, alles behalwe dis 'n leierskapboek. Maar Collins het agtergekom hy sê the enemy of good is not bad but great. Hy sê alle mense of baie mense kry iets goed reg, maar om van good to great te skuif, moet jy minder doen. Hy sê mense wat die wêreld verander, doen net twee of drie dinge en hulle doen al hoe minder, maar hulle doen al dit al hoe meer. Hulle probeer nie alles vir almal wees nie, hulle probeer hulle gawe, soos wat ek dit nou wil noem, vir die wêreld skenk. En hulle maak seker vir al die ander blinde kolle wat lê, het rig hulle ander mense rondom hulle op. So ek kan nie alles wees vir die Here nie. Ek kan nie en preek en 'n sieke versorger en 'n administrateur en 'n jeugwerker en 'n pastor wees nie. Ek weet ander ouens kan dit doen. Nou, elke keer as ouens my vra om by 'n skool of met jong mense te kom praat, ek sê een keer 'n jaar ja, want ek sê vir hulle ek ken iemand met die naam Johan Smit. Dis sy gawe. En en en ek gaan mos 'n bietjie by hom steel as ek hom nie voorop stoot nie en en en vir die ouens sê hy gaan julle opbou. Hy kan met jong mense praat en baie ander leraars. Ek noem maar net my vriend Johan Smit, daar's baie ander. En ehm um, so gaan ek my talente mee woeker. Want die Here gaan vir my op die laaste dag vra, Stefan, en ek gaan vir jou ook vra op jou naam. Ek het vir jou daai een of twee talente gegee. Wat het jy toe daarmee gedoen? Onthou jy daai gelykenis van Jesus daar in Matteus 24 en in 25 wanneer hy die gelykenis vertel van die talente? So wat het jy gedoen met jou talente? Nee Here, ek was te besig om al die ander dingetjies te probeer doen. Maar ek het iets spesiaal in jou lewe belê. Ek het jou dalk iemand gemaak met uh, die gawe van gasvryheid of met die gawe van ehm um, profetiese insig in die skrif om dit te deel of met die gawe van bemoediging of ek het vir jou praktiese talent gegee om baie mooi te skilder en te teken. Wat het jy daarmee gemaak? Hoekom het jy my lig nie laat skyn daardeur nie? Nee Here, ek was nie goed genoeg nie of ek het nie genoeg vertroue gehad nie, maar ek het dit vir jou gegee om jou te verander en die wêreld te verander en jou spasie te verander ter wille van my, sal die Here dan sê. 1 Petrus praat ook oor die gawes. 1 Petrus hoofstuk 4 sê Petrus en daarmee sluit ek af. Hy sê um, elkeen vers 10 het 'n genadegawe van God gekry. Dien mekaar daarmee. Dit is wat goeie bestuurders van God se genade doen. Hy gee sy genade op soveel verskillende maniere. As iemand iets sê, moet dit wees asof God self praat. As iemand 'n diens aan ander bewys, moet dit deur sy krag gedoen word. God gee immer sy krag in oorvloed. So sal Jesus Christus aan almal wys hoe groot en belangrik God is. Nou ja. Jy en ek is begaafdes. Ons praat altyd van slim kinders as begaafde kinders. Die Here praat van al sy kinders as begaafde kinders, jy en ek ook. Die Gees is aan ons elkeen gegee. Die Gees wat God is, is by ons, woon in ons, verander ons tot die Here se eer. Mag hierdie reis rondom die Heilige Gees groot eer aan hom bring. Mag dit groot opbou in jou lewe bring. Mag dit die wêreld tot sy eer verander. Kom ons bid. Dankie Heilige Gees dat U die Gees is van die waarheid wat ons in die waarheid lei. Dankie dat U God se spesiale helper is. Dankie dat U my ook help. Dankie vir my talente wat gawes is. Mag ek dit gebruik om U naam te laat skitter. Dankie dat ons dit mag bid ook in Christus se naam. Amen. Vrede vir julle en baie baie dankie vir die saamreis. Thank you.